Clara, du hast jetzt zwei Wochen bei uns ein Praktikum gemacht. Nun erzähl doch mal, was hast du alles so gesehen? Hm. Clara, zwei Wochen warst du bei mir und ich habe dir so viel gezeigt. Jetzt erzähl doch mal, was du gelernt hast. Hm. Da kommt nichts. Clara, nun denk doch mal richtig nach. Zwei Wochen Praktikum, hm? Hm. Clara, jetzt wird mir ja bange. Irgendwas muss dir doch in Erinnerung geblieben sein. Hm. Ja, die alte Frau Brakenhain. Die alte Frau Brakenhain? Ja, die schimpft so schön. Verdammter Schied!